la farà Dio, ma vive sempre come risposta al grido della persona. Amen. Questa mattina vogliamo parlare di come possiamo cambiare il nostro destino. Amen. Amen. Come possiamo cambiare il nostro destino. E vogliamo leggere primo Cronache, capitolo 4, versi 9 e 10 e poi leggeremo Giosuè capitolo 10 dal verso 8 al verso 14 perché sì, si può cambiare il nostro destino. Amen. Amen. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre l'aveva chiamato Jabez perché diceva l'ho partorito con dolore. Giabez invocò il Dio di Israele dicendo Oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male sì che io non abbia a soffrire e Dio gli concesse ciò che aveva chiesto Amen, Amen. Giosuè capitolo 10 dal verso 8 al verso 14 L'Eterno disse a Giosuè, non avere paura di loro, perché li ho dati nelle tue mani. Nessuno di loro potrà resisterti. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso, perché aveva marciato tutta la notte da Gilgal. Così l'Eterno li mise rotta davanti ad Israele, gli inflisse una grande sconfitta Gabaon. L'inseguì per la via che sale a Bet Horon e li batté fino ad Azehat e a Macheda. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet Horon, l'Eterno scagliò su di loro dal cielo delle grosse pietre fino ad Azehat ed essi perirono. Quelli che morirono per la grandinata di pietre furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Il giorno che l'Eterno diede gli Amorrei nelle mani dei figli di Israele, Gesù parlò all'Eterno e disse in presenza di Israele, Sole, fermati su Cabaon e tu luna sulla valle di Acalon. Così il sole si fermò e la luna si arrestò finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Così il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E non ci fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo, perché l'Eterno combatté Israele. Amen. Amen. Sono versetti che già conosciamo dalla parola di Dio, però Dio oggi sta parlando al suo popolo perché ci sta dicendo che è tempo di invocare l'Eterno, è tempo di gridare al cielo. Non dobbiamo vivere la nostra vita cristiana come una vita da pessimisti. Non dobbiamo vivere la nostra vita cristiana come una vita da sconfitti. Fare preghiere senza fede, questo deve essere, ci deve essere un cambiamento nella nostra vita il nostro pessimismo il nostro pensiero di sconfitta non può più far parte delle nostre preghiere perché con le nostre preghiere noi possiamo cambiare il nostro presente e il nostro futuro con le nostre preghiere noi possiamo cambiare il nostro destino Amen. Come possiamo farlo? Questa mattina lo scopriremo. Ho letto diverse storie che parlano di uomini che attraverso la preghiera hanno cambiato il volto di una nazione, hanno cambiato la loro vita, la vita di quelli che erano intorno a loro. Uno di questi si chiamava Buster, che era un uomo di preghiera in Inghilterra. E quest'uomo pregava, pregava, pregava. Voi immaginate che un giorno entrarono nella, nella sua stanza e le mura erano umide per tutto il tempo che lui pregava, piangeva appoggiato vicino al muro e sudava pregando, i muri erano diventati umidi. Un'altra storia bella è la storia di George Fox, che fu una guardia del corpo di Calvino ed era di temperamento molto forte, lui era un guerriero. Però quando si convertì diventò un guerriero di preghiera. Immaginate che i re avevano paura quando lui iniziava a pregare. Lui pregava e il diavolo tremava, perché Dio quando lui pregava pensate che Dio cambiava tutto quello che succedeva nella nazione in Inghilterra perché abbiamo letto queste storie? di cosa ci parla però di Dio? la Bibbia ci dice che tutto l'Antico Testamento è stato scritto per noi oggi queste cose che sono scritte primo Corinzi 9,10 sono state scritte per noi perché queste cose sono state scritte per noi perché chi ara deve arare con speranza, chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Le storie della Bibbia sono state scritte per noi affinché noi possiamo avere la speranza che quello che stiamo chiedendo al Signore lo possiamo anche ottenere. Dio può cambiare il nostro destino. Quando leggiamo questa preghiera che fece Jabez o Jabez, Dobbiamo capire che questa è stata scritta per noi, questa preghiera si trova in mezzo a una genealogia. Sapete, nella Bibbia a volte ci sono alcuni versetti che sono delle perle, e tu quando li vai a trovare sono delle perle preziose nascoste. Sembra quasi una storia come tutte quante le altre, ma Jabez ci ha molto da insegnare. La preghiera di Jabez ha per noi una parola di grande speranza. Infatti così dice primo cronache 4 10 dice Giabez invocò il Dio di Israele dicendo Oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male sì, sì che io non abbia a soffrire e Dio gli concesse ciò che aveva chiesto verso 10 Giames fece questa preghiera dicendo se tu mi benedicessi, allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male, sì che io non abbia soffrire. Sembrava una preghiera normale, sembra una piccola preghiera, però in realtà quando noi leggiamo che Giames invocò il Dio di Israele, ebbene qua è stato un termine molto bello che 40 significa molestò Dio cioè significa che Dio fu molestato dalla preghiera di Jabez. Questo significa che non è che Jabez fece una preghiera normale. Non era come la preghiera che noi facciamo quando siamo a tavola, Signore grazie per questo cibo, amen. Non era la pregherina come l'abbiamo letta, o oh, se tu mi benedicessi allargassi i miei confini. Non era questa la sua preghiera. Lui letteralmente gridò a Dio e disse, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, usciva fuori dal suo cuore. Giabbe gridava quando pregava e Dio gli concesse quello che aveva chiesto. Chi era Giabez? Non sappiamo che cosa era successo, però sappiamo che non era un buon inizio quello della sua vita, perché la parola Giabez significa dolore, angoscia, tormento e dice che la mamma gli mise questo nome perché l'aveva partorito nel dolore Ora non sappiamo se questo dolore era dovuto al dolore del parto, non sappiamo se questo dolore era dovuto perché la gente non lo voleva bene, perché magari era una gravidanza indesiderata, non lo sappiamo. Ma sapete, i nomi hanno sempre un significato ed essere chiamato angoscia, dolore, non era una bella cosa. La sua vita era segnata dal rigetto, la famiglia non lo voleva bene era un figlio del dolore e forse in mezzo a noi ci sono tanti Jabez forse siamo nati e non siamo stati desiderati dai nostri genitori forse siamo nati ma non siamo stati amati forse siamo stati nati ma siamo stati abbandonati siamo stati trattati male forse ci hanno fatto delle differenze fra noi e i nostri fratelli anche noi possiamo essere un Jabez ma anche noi possiamo avere la stessa fine di Jabez perché Dio gli concesse quello che aveva chiesto e la Bibbia dice che lui divenne più illustre di tutta la sua casa, di tutta la sua famiglia. Giabez significa tristezza, afflizione e angustia, ma Dio cambiò il suo destino. Amen. E Dio può cambiare il tuo destino questa mattina. Amen. Dio lo può cambiare. Dio invocò Dio. Cioè Jabez invocò Dio. E questa mattina noi stiamo dicendo una cosa molto importante, che se tu invochi Dio, se tu gridi a Dio, se tu molesti Dio e dai fastidio a Dio, Dio ti può concedere di cambiare il tuo destino, può cambiare il tuo presente e può cambiare il tuo futuro. Il verso 10 potrebbe essere tradotto così. Giabez invocò il Dio di Israele, Giabez molestò il Dio di Israele, Giabez gridò al Dio di Israele, Giabez alla fine fece in modo che Dio non ce la fece più ad ascoltare il suo grido, non ce la fece più ad ascoltare la sua preghiera. Già penserà come quei bambini che si mettono vicino al padre, dice papà questo, papà questo, fino a che il padre non ce la fa più, dice ti concederò quello che mi stai chiedendo. Dio questa mattina ci sta dicendo, e non so se lo stiamo capendo, che Lui può cambiare il nostro futuro. Lui può cambiare il nostro presente e non importa se quando abbiamo iniziato la nostra vita abbiamo fatto tanti errori, o ci hanno trattati male, o ci hanno scartati, o ci hanno giudicati e ci hanno criticati, questo non importa, perché Dio cambierà ogni cosa del nostro presente e del nostro futuro. Amen. Jabez cambiò il suo destino. E questa mattina stiamo dicendo che dobbiamo cambiare la nostra maniera di pregare dovremmo gridare a Dio fino a quando Dio non ci risponderà. Amen. Amen. La stessa cosa fece Giosuè. Giosuè fece una preghiera strana e tu inizi a vedere che loro erano appena entrati nella terra promessa, avevano appena conquistato Gerico e Dai. E che succede? Quando loro avevano iniziato a vedere delle prime vittorie, allora dei cinque re si unirono insieme contro Giosuè e la stessa cosa capita nella nostra vita, quando tu inizi a vedere delle vittorie nella tua vita. E allora che il diavolo si presenta. Si mettono tutti insieme, il diavolo con tutte le schiere dell'inferno si presenterà contro di te per cercare di non farti avanzare di te. Questo è quello che succede nella tua vita. Ma Giosuè non si fermò. Cinque re si unirono per affrontarlo, ma Giosuè pregò Dio. E Dio fece una cosa pazza, fermò il sole. Dice non ci fu un giorno come quello in cui Dio ascoltò la preghiera di un uomo. Però anche lì ho usato un termine che da par, che significava grido con clamore. Cioè Gesù quando pregò non disse parlò all'Eterno. Torniamo a dire Giosuè parlò all'Eterno e disse sole fermati su Gabon e tu luna. No, Sole, fermati su Gabon! e tu luna sulla valle di Acaron. Giosuè gridò al Signore. Non era docile di temperamento. Dio ci sta dicendo che nella nostra preghiera dobbiamo metterci violenza, dobbiamo metterci guerra nella nostra preghiera. E Dio ci sta dicendo di gridare a Lui. Non è irriverenza, non è mancanza di rispetto a Dio, ma il clamore è l'unico che può cambiare le cose nella tua vita. Questa mattina Dio ti sta dicendo invocami e Dio ti risponderò. Grida a me, io metterò la mia mano sopra di te. Dobbiamo cambiare la nostra maniera di pregare. Che cosa significa gridare al cielo? Gridare al cielo significa lottare. In Genesi 32 si parla della storia di Giacobbe, che Giacobbe incontra l'angelo dell'Eterno avvenire. Però in realtà quest'angelo non è un angelo ma rappresenta Dio stesso. Perché rappresenta Dio stesso? Perché Giacobbe lo adora, gli fa un'offerta, sono delle cose che si fanno a Dio. Quindi quell'angelo rappresenta Dio. E cosa stava succedendo nella vita di Giacobbe? Giacobbe stava tornando da Aran dove era stato per diversi anni, dove aveva conosciuto anche le mogli, Dio l'aveva benedetto economicamente, però lui doveva tornare ad affrontare le sue vecchie situazioni perché aveva tradito la sua famiglia aveva tradito il fratello e quindi lui sapeva che adesso che stava per ritornare avrebbe dovuto affrontare il suo destino e qual era il suo destino? una, una una persona lo avvisa e ci guarda che tuo fratello sta venendo contro di te con 400 uomini e sapete 400 uomini sono un esercito e allora il confratello viene a salutare un'altra persona con 400 uomini Esaù sta mandando là per tagliare la testa di Giacobbe quindi Giacobbe sa questo si mette là e là inizia il grido di Giacobbe là inizia la lotta di Giacobbe contro Dio Signore benedici Signore benedici Signore benedici era da solo, tutta la sua famiglia già aveva attraversato il fiume ma lui era lì e diceva Signore benedicimi non ti lascerò andare finché tu non mi benedirai stava gridando a Dio e quel grido era una lotta Genesi 32 dal verso 24 al verso 28 così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'alba quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E quegli disse, lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse, non ti, non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? E gli rispose Giacobbe. Allora quegli gli disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai trattato con Dio e con gli uomini ed hai vinto. Gridare a Dio significa lottare per la tua benedizione. E molte volte noi dobbiamo lottare per le promesse che Dio ci ha dato. La terra promessa era promessa da Dio, ma loro dovettero combattere. Giacobbe aveva una promessa di Dio sulla sua vita, ma dovette combattere per prendersela. E così anche noi dobbiamo combattere attraverso la preghiera e non dobbiamo combattere spesso con il diavolo, perché il diavolo già è stato sconfitto, ma dobbiamo combattere davanti al trono di Dio finché da Dio non otterremo benedizione, finché da Dio non otterremo la risposta. Amen. Giacobbe chiamò questo luogo Peniel perché disse io ho visto Dio faccia a faccia. Cosa stiamo dicendo questa mattina? Che nella nostra angustia dobbiamo pregare il Signore Giacobbe era nel momento più difficile della sua vita, pregò Dio e Dio cambiò il suo destino. Prima era Giacobbe, il soppiantatore significa Giacobbe, e dopo divenne Israele, la nazione benedetta da Dio. Per questo dobbiamo gridare a Dio fino a quando Dio non ci risponderà. Anche nel Nuovo Testamento le cose non cambiano. Matteo 11, 12 e dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Le benedizioni che Dio gli ha promesso sono prese dai violenti, ma non i violenti perché mettono le bombe a Parigi e fanno le... non è quella la violenza di cui parla la parola di Dio, ma è la violenza nella preghiera nei confronti del Signore. Dobbiamo cambiare la nostra maniera di pregare, non possiamo essere passivi. A Dio non piacciono i freddi o i tiepidi, lo dicevamo martedì alla cellula. Dio i tiepidi e i passivi li vomita dalla sua bocca, ma a Dio piacciono i violenti, quelli che si mettono davanti al trono di Dio e dicono Signore tu hai promesso che mi benedirai e io sarò qua e griderò fino a quando non mi risponderai e se anche le persone o le circostanze vogliono bloccarmi io continuerò a pregare finché non avrò risposta a me siamo in una guerra reale e quando la parola dice violenza significa impeto zelo c'è una lotta per conquistare le benedizioni del regno dei cieli ma questo avviene con impeto con violenza nella preghiera dobbiamo cambiare la nostra maniera di pregare la nostra preghiera deve diventare una preghiera violenta che grida davanti al Signore. Amen. Dobbiamo combattere per la nostra benedizione. Dio ce l'ha promesso e Lui ce lo darà, ma dobbiamo andarcela a prendere. La nostra carriera, il nostro cammino è una guerra. Il profeta Sea anche descrive un pochettino la battaglia che ha affrontato Giacobbe. 12.4, 12.5, penso allora anche 12.3, dice così nel grembo materno prese il fratello per il calcagno e lo supplicò. Lo trovò a Betel e là egli parlò con noi. Giacobbe iniziò la sua guerra fin da quando era nel grembo della mamma. Addirittura si attaccò al calcagno del fratello. Stavano lottando nella pancia per chi doveva essere il primogenito, per la benedizione di Dio. E noi stiamo lottando per la nostra benedizione. Noi la stiamo subendo passivamente. Giacobbe non si fermò lì, continuò a lottare, se la comprò per un piatto di lenticchie dal fratello, ha combattuto, ha rischiato la vita per la sua benedizione e alla fine ha lottato con Dio e con gli uomini e ha vinto. Noi stiamo lottando per la nostra benedizione? Amen? Quando dice che, che Giacobbe vinse si usa l'ebraico Yacol che significa combattere conquistò. Giacobbe conquistò la sua benedizione con Dio. Amen. Dobbiamo cambiare il nostro destino e lo dobbiamo cambiare nella maniera in cui preghiamo. Nel Nuovo Testamento c'è un esempio molto bello, è l'esempio di un cieco. Questo cieco si chiamava Bartimeo e lui era lì cieco stava per strada e sentì che Gesù stava passando per di là. E la Bibbia dice che lui disse, in realtà gridò, figlio di Davide, abbi misericordia di me. Non è che lo disse lì per terra, figlio di Davide, abbi pietà di me, no. Lui la gridò, disse, figlio di Davide, successo? Più lui gridava e più la gente stai zitto, non dare fastidio, non disturbare il maestro. Ma che cosa dice la Bibbia? Che più loro gli dicevano di stare zitto e lui più gridava, figlio di Davide, abbi pietà di me. Bartimeo sapeva che l'unica soluzione alla sua vita era Gesù. Era la promessa che Gesù aveva fatto e alla fine ottenne quello che stava chiedendo. La Bibbia ci insegna che dobbiamo pregare e gridare a Dio senza stancarci, perché Dio può cambiare il nostro destino, Dio può darci la benedizione di Apes, ma non ci dobbiamo lasciare scoraggiare dalle situazioni intorno, dobbiamo continuare a gridare fino a quando Dio non ci risponderà. I violenti nella preghiera cambiano la propria storia, i violenti nella preghiera cambiano il proprio destino. E molte volte vengono delle domande teologiche nella nostra mente. La teologia molte volte è il nemico della fede. Ci abbatte. La prima domanda è, ma se non è la volontà di Dio? Se sto pregando che devo stare bene, ma Dio non vuole che devo stare bene? E molte volte queste cose teologiche hanno fatto danno alla nostra fede perché la preghiera è molto più semplice quando noi siamo semplici piuttosto che tutta questa nostra conoscenza teologica su quello che si può fare e quello che non si può fare, su quello che si può chiedere e quello che non si può chiedere che alla fine ci rovina soltanto. La preghiera non è un manuale, fai questo, fai questo e fai quest'altro. È la preghiera che sale dal tuo cuore. Un giorno la Bibbia parla di un re, si chiamava Ezechia, Dio lo manda ad avvisare e dice Ezechia, re Ezechia, prepara le tue cose perché ho decretato che è arrivata la tua fine preparati a morire non so se lo sapete però tutti quanti dobbiamo morire qualcuno pensa che non deve morire tutti quanti dobbiamo morire dicevo alcuni ci muovono lo scrivo così non me lo dico però Ezechio ebbe una grande benedizione che era di sapere che doveva morire però Dio glielo disse per dire guarda sistema le tue cose metti a, tutte le cose che tieni appese, sapete, l'eredità, i figli, le cose che ancora aveva, sistema le perché... Però cosa dice la Bibbia? Che Ezechia si mise là e iniziò a gridare al Signore. Signore, io ti ho servito per tanti anni, ho fatto questo, ho fatto questo. Non disse Signore, sia fatta la tua volontà, non mi, mi inizia a scegliere la para, mi scelgo i fiori, mi scelgo il carro. No. Signore, oh! <laughs> ma sono 15 anni che li ho servito con tanta fedeltà e dice la Bibbia che Dio gli allungò la vita di altri 15 anni ma era la volontà di Dio che Ezechia doveva morire ma la volontà di Dio può cambiare i nomi erano profetici era la volontà di Dio che Jabez avrebbe dovuto soffrire ma Jabez cambiò il suo destino e tu puoi cambiare il tuo destino se impariamo a gridare a Dio con tutto il nostro cuore, amen? E c'era un'altra donna che era cananea, i cananei non appartenevano al popolo di Dio. Quindi andò da Gesù per pregarla per il figlio o la figlia, adesso non ricordo, e disse, ti prego Gesù aiutami. E Gesù le rispose, no. Disse, no, non ti posso aiutare perché non è buono prendere il, padre, il pane dei figli e darlo ai cani. Cioè non soltanto gli disse no, ma lo offese pure gli disse non ti voglio aiutare in più tu sei un cane, sei un bastardo sei una persona che non merita neanche di sentire Dio qualsiasi persona davanti a Gesù che dice una cosa del genere avrebbe detto Signore sei fatta la tua volontà Gesù gli ha detto no allora accetto la tua volontà però la Bibbia dice che questa donna non si fermò questa donna continuò a cercarlo continuò a gridare Dio e disse Signore anche i cani si mangiano le briciole e che cosa dice il Signore? donna grande è la tua fede ti sia concesso quello che hai chiesto Dio rispose alla sua preghiera e la figlia che era tormentata da un temere fu liberata all'istante che cosa stiamo dicendo questa mattina? che il futuro nostro è nelle mani di Dio però Dio può cambiare il tuo destino Dio può cambiare la tua storia seguite da lui. Questa mattina Dio ci vuole far entrare in una nuova dimensione di preghiera. Dio ha una mente differente dalla nostra. Noi ci accontentiamo del poco, Dio ci vuole dare al di là della nostra immaginazione. Salmo 2, verso 8. Noi chiediamo piccole cose, guarda cosa dice di chiedere Dio. Dio dice chiedimi e ti darò le nazioni come eredità e l'estremità della terra come tua possessione. Molti dicono, Signore, io vorrei un lavoro un poco migliore. Signore, io vorrei una macchina un poco migliore. Ho una macchina per chi non ce l'ha. Però cosa dice Dio? Chiedimi e io ti darò le nazioni. Dio ti vuole benedire al di là della tua mentalità. Dio vuole darti cose grandi, però gliele devi chiedere. Perché le sue promesse sono nella Bibbia, ma sono per i violenti perché i violenti rapiscono il regno di Dio, i violenti prendono le promesse del regno di Dio. E se noi continuiamo ad essere pessimisti, ad essere fermi e a farci fermare dalle circostanze, non otterremo le nostre promesse. Bartimeo era lì, ma se quando la gente gli diceva stai zitto che sei cieco, che sei brutto, lui non continuava a gridare, cosa sarebbe successo? Nulla. Gesù passava di là ma Bartimeo avrebbe perso la sua benedizione. Però Bartimeo non si fermò, continuò a gridare al Signore fino a quando non ottenne quello che stava chiedendo. Romani 8:32 Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Se Dio ti ha dato Gesù, date anche il resto. Se è dato Gesù che era la cosa più preziosa che aveva in cielo, come non ti può dare un lavoro? Come non ti può dare la guarigione? Come non, ti può, come non te la può dare? Certo che te la può dare. Ma cosa deve cambiare? Deve cambiare la tua maniera di pregare. Perché sono i verenti che capiscono il regno di Dio. Questa mattina Dio ci sta parlando e sta dicendo io posso rispondere alle tue preghiere. Noi possiamo commuovere il cuore di Dio, possiamo toccare Dio, possiamo prendere la benedizione di Dio per noi, per i nostri figli e per le generazioni che verranno di noi. Possiamo cambiare la nostra nazione, la nostra città. Per questo Dio ci ha dato la preghiera per cambiare le cose. Dio ci ha dato la, la preghiera per cambiare il mondo però con violenza nella preghiera, non con passività. Allora vogliamo avere un momento per pregare. Vogliamo pregare questa mattina.